porque foste na vida a última esperança. Encontrar-te me fez criança, porque já eras meu, sem eu saber sequer que tu és o meu homem e eu, tua mulher, porque tu me chegastes sem me dizer que vinhas, e tuas mãos foram minhas com calma porque foste minha alma como amanhecer, porque foste o que tinhas de ser. porque foste minha alma como um amanhecer, porque foste o que tinhas de ser.